Saluton. Kai bonvenon al nia dimancha Zamenhof medito. Mi pasis eh, bonan semen finon kai mi speras ke same okazis al vi. Por fini ĉi tiun eh, semen finon mi proponas al vi gazeta artikolo el la esperantisto el jaro 1892. Do la lingvo Esperanto agis nur kvin tiam. Kai je pagio cent kvardek ses, Zamenhof parolas pri la quanto da Esperanto parolantoi. Mi legas. E la dua alineo. Pri la nombro de la personoi kiwi gis nun ellernis la lingvon esperanto ni nenion povas diri char la plei granda parto donas nenian sciigon prisi cae nur okaze per ia letero au per alia maniero ni sciigas pri ili quancam multae el ili kiel ni convincigis bone lernis nian lingvon iam antau du gis tri iaroi. Lau diversai factoi, ni supposas che la nombro de la ellernintoi de nia lingvo non estas circau dec quin dudec mil. Do, estas interesse vidi du aspectoin pri la afero de la nombro de la persone qui ellernis la lingvon, Esperanto. Unu, ni nion povas diri, dira Samenhoff. Esa strange, char lau la pritaxo de la Esperanto parolanto e la nombro nestas tiel grava. Do, en la vortoi de Benedict Anderson, la praktiko komunumo de la esperantistaro kaj de la esperanto parolanto ia parte estas imagata komunumo kion ĝi signifas ĝi signifas ke neniu povas koni persone ciuin esperanto parolantoin, sam kiel neniu nederlandano conas civi nederlandanoi. Do nederlandanezzo estas imagata, identezzo. Cai same esperantistezzo. Mal kiel, exemple, familio. Au, ni diru, apartamentaro en domo. Char civi conas civin, cai civi cias exacte la socian position – de la lia i membroi. Exemple en appartamentaro mi estas en la dua etaggio non cae estas iu kiu agas je la tri etaggio. cae du familio je la unua etaggio. Kai aliai du familio je la tera. pri familio esas la familio rilato e qui estas universala et se la vorto e por indichi li nestas universale sent mi io mette devo i just la fero do mi pensa che ci tiu essa la play grava punto la facto che esperantisto i estas multai facte che il quoi casa mi hu oh, mi rencontis ti un esperantisto un uh, en tiu circunstanco coto poco to po chu vi conas lin au shin kai mi diras mi ne necesse conas chiu in vi conas chiu in sam urbano to tio la mi, es la play grava punto kai anka a parte interesse estas la demando la interesso pri la nombro fare de la ne esperantistoi. Char simpli li volas si ciu esperanto estas forte, estas pova, char ciu estas grand'armeo armeo da parolantoi. Ciu ni povas compari gin con la angla, codo po. Tio estas la vera demando malanta o la curtena. Tre ofte, lau mi. Do, ni simple estu sincera e ca ni diru la realum che nine ne nion po vastiri certe estas kai kai nombroi ki vin ni po vastiri exemple ki um da homo e parto prenis universalan congresson cotopo kai anka o esas uh, interesse ke la mina dua facto sur ki o ni po vas la nombro de la ellernintoi de nia lingua do ellernintoi elernito e signifas che homoi plene possedas la linguon por flue paroli. Kai Zamenhof diris post quin iaroi ecte la comenzo dudec mil kiel supera limo. Kai shainas a mi che la nombro in un tempe de ellernintoi della de la linguon e multe jangigis facte char ni ne parolas pri duolingano e qui balbutas au ec parolas se ili ec parolas au parto prenanto i de lingvo curso qui post la fino della curso ne plus usas la lingua sed homo qui usas la lingua homo i lau qui la lingvo havas postenon en uh, ilia vivo. O oh, sia vivo, mi ne plume moras la, <laughs> la de della fraso, do. Do, homoi, kiwi metas esperanton en sia vivo, iel, ebbe ne ciutage, sed, uh, ni diru, regule, Do, ciu... Cion vi pensas per tio? Ciu ni nenion povas diri? Ciam ni estas aldemandatai fare de giornalisto e cotopo kai ni devas toni nombron ki un nombron ni donas ci uni parola spri lerninto de la lingua no in ocaso per cun mediti kai me pensas che la sinteno kai la aliro alla fero de Zamenhof estas de nove tre interessa kai actuala mi dankas vin pro vi atento mi bon desiras al vi felician eh, reston de la tago au de la nocto depende de via orzono kai kiel ciam gis morgau kai antauen, sen fine.